Today I would like to wish a very, very, very, very, very, very, very, very, very, very happy 28th birthday to their um, acquaintance of mine at the university in philosophy some years ago Uh, in fact, we went um, at the same university in philosophy here in Naples. And uh, <laughs> yes, uh, so I would like to wish to her a very happy birthday to Viola Cassaniti. Viola, <laughs> Viola, Viola, na, appunto, na. yes, I repeat, a great um, um, acquaintance of mine. at that time and um, also in general uh, eh, one of my insomma una delle persone più care for their uh, persons for me at that time in the university uh, is also a nice girl and woman very interesting human being, great human being eh, in my opinion. But uh, the most important thing for me is that uh, <laughs> She one time said that uh, I uh, am similar to the great actor for me, great actor, ma very underrated actor, Ivan McGregor. Uh, per lei appunto somiglia un po' all'attore. Parlando del film di Alan, mi sembra a quel tempo stavamo parlando, uh, mi, sem- mi sei in mezzo anche questa cosa, diciamo. E io non capirò, cioè non, allora non capì e non capirò mai, diciamo, che tipo esattamente, che tipo di canna si, è, si fumò, diciamo, in quel momento quando mi disse questa cosa. <laughs> Però, diciamo, sono sempre... Da quel momento sono sempre contento di, eh, cioè, insomma, di essere stato accostato a quell'attore, a quest'attore che appunto è, ovviamente oggettivamente è un bell'attore e poi appunto anche per le qualità di recitazione, ripeto, secondo me è veramente un grande attore molto molto molto sottovalutato. So thanks for uh, ever for this uh, Viola and have a very happy 28th birthday once again. And even if I never uh, see it, him also a, uh, a great greeting to uh, your dog and your great Labrador buddy.